Ya assalomu alaykum, assalomu alaykum ahli YouTube. Sizlar bilan Kamina Sanjarbek Sanjarov kanalidamiz. Ko'rib turganlaringizdek, mana biz Boysun tumaniga keldik. Bu yerda bir ajoyib joy bor ekan. Gugurt suv ota ziyoratgohi deyilishar ekan xalq tilida. Endi shu bugun shu yer tanishib boramiz. Demak, do'stlar, boshladik. assalomu alaykum shu gugurt suvi otani qisqacha ta'riflab bersangiz mana mahalliy aholidan so'rab o'tamiz gugurt suv bu benihoyatda shifo baxsh suv bu tabiiy buloq suvi yer tagidan chiqib keladigan suv bu aslida bu tog'larni orasidan suzib keladi xo'jaypakatani suvidan keladi Aha. suvidan keladi bu o'tgan ketgan sayohatchilar shu yerdan olib ketadi qisqa qisqa yo'llardan kelib olib ketadi yo'ldagi yo'lovchilar shu suv yo'ldagi yo'lovchilar olib ketadi Bu aslida bu xo'japashni suvidan yer tagidan uzib kelgan suv bu Mana kelganimizdan beri ko'ryapmiz bu yerda aholi kelib to'xtab o'tyapti qanaqa kasalliklar davosi kasalliklar davo asosan bu allergik kasalliklar teri tanasir kasalliklariga davo bo'ladi ichki kasalliklarga davo teri asosan ko'k yo'talga ko'k yo'talga bu masalan men shu keldim oldinam oshqozonim og'rib chanchib shunday yara borday achishib yurar edi Aha. shu yerdan keldimda bir to'yib ichdim mazza qilib shu qayerga ketdi og'riq yo'qda azizlar sizga ta'sir qildi menga juda yaxshi ta'sir qildi Shifo suv azizlarimizni suvi shundan ichcha yetilga davo deganni chaqalimda ko'kjetol bo'lganman hmm. otam traktor bilan kelib shu yerdan suv olib borganda shu ko'kjetolga davo deyechidida hozir to'g'ri bu yoqqa aytganda men ham oshqozon kasal bo'ldim doktorlar shuni buyurdi olib borib quloqlashtirasiz yaxshimi oshqozon ichak siz ta'sirini ko'rdingiz o'zizni shuning uchun har o'tmag'ay shu yerdan olib ketamiz shu hmm. bundan bir yil oldin olti oy oldin oshqozon og'rib doktor shundan tavsiya qilgan uchun ichganman shundan beri man xudoga shukur o'tmonga yotib ketamiz yurtdoshlarimizga tavsiya qilib qolasiz teri kasalliklariga qilamiz albatta teri kasalliklariga bu oshqozon ichak kasalliklariga davo teri kasalliklariga ham qo'shib ta'rifini qisqa qilyapmizda kengaytirmayapmizda buni davo topganmiz davo topganmiz shifo ko'rganmiz yuz foiz davati bor buni ko'rish mumkin chunki nimaga ixlos qilsangiz hamma narsa davo shunday shunday ayniqsa shu ichki kasalliklarga davo ixlos qilib ichsangiz kasallikni butun faqat ich kasallik deb o'ylaydi yo'q aytgan to'g'ri chunki xo'ja ipakning suvi teri kasalliklariga foyda omonxonani suvi ichki kasalliklarga o'sha yerda izib keladi yer ostida aholi hozir faqat ichki kasallik deysizlar o'ylaydiki butun aholimiz ichki kasalliklar davo ekan deydi yo'q bu teri kasalliklariga ham davo hmm. nafaqat ichki kasalliklar teri kasallik deysizmi allergik kasalliklar o'sha kasalliklarga ham davo bo'ladi to'g'risini aytganda e, iflos qilib ichganda qanaqa dardi bo'lsa ham shifosini berar ekanda shifosini beradi xudoga shukur shifo topdik shifosini beradi ko'rib turganingizdek aholi soni uzilmaydi bu yerda shunday ekan shunday o'zimiz ichib sinab ko'rganmiz xudoga shukur davosini bergan davosini beradi alhamdulillah xudoga shukur qayerdan keldingiz aka qashqadaryo viloyati kaskir tumanidan qashqadaryodan shu yerga keldingiz ha suvni ta'rifini eshitib ha suv ta'rifini eshitib qoyilligini ixlos ko'p narsaga qodir ekanda qarang xuddi qashqadaryodan kelishyapti akalarimiz surxondaryo bo'lsa ham qiziriqdan kelib ichyapmiz davosini bildik xudoga shukur mana suvni asosan mana shu yerdan ichishadi bo'lyapti iltimos akajon nima baniyot shifa deb iching butun dunyo ko'radi endi bizni endi rossiyada yurgan musofir akalarga salomlaringizni salom yo'llab olinglar Rossiyada ukalarimizga, jiyanlarimizga salom. Yaxshi ishlab, yaxshi o'ynab, kulib yurishsin. Sog' salomat. Sog' salomat. Safarlari bexatar bo'lib oilasiga qaytib kelsin hammasi o'lja bilan. tariflarini bildik shu jumladan kelgan akalar kelib qolinglar ba'zi boyiz tumanini kirish joyida yerda ko'rsatib o'tamiz manzillarni demak kelinglar maslahat beramiz sizlar bilan kamera kanaldamiz demak do'stlar videoni sotsialni setlarga tarqatishga yordam berasizlar layklarni bosib boramiz rahmat hammaga jannat makon o'zbekistonimizning turli xil go'shalarida ko'rishguncha akalar mana ko'rib turganlaringizdek mana shu sarosiyadan kelishdi mana bu yerda boysu tumaniga xush kelibsiz degan joyida shundoqqina pastga bundoq qarasanglar pastda joylashgan pastda boyagi biz ko'rsatib o'tgan joy toshkentdan kelishda bo'lsa toshkentdan kelishda shunday kelganlaringizda mana shu o'rtada bu yoqda ham yozilgan boysun deb sarachidan kelsalaring ham boysun deb yozilgan bu yoqdan toshkentdan kelsalaringiz ham boysun deb yozilgan demak do'stlar mana shu tochkaga mana shu manzilga kelasizlar mana shu yerda boya ko'rsatib o'tgan joyimiz shu yerda akalar demak hammalaring taklif qilamiz shu yerga kelishlaringizni hammaga rahmat hammaga omad rahmat rahmat biram maza qildik